คนมุสลิมมันะมาโยเลยไงมุสลิมในันท่านฟังไว้ เขาเป็นศาสนาหนึ่งที่อตมาโยโยในอะไรโยในการนับถือเขาไม่นับถืออะไรเลยนะเขานับถือแต่พระอันเลาะองเดียวเลย พระเจ้าเขาพระอันเลาะของเราอ่ะบ้านเม็ด หัวเจ้าลุกขึ้นถึงเอาโอนเลยลาพ่อตาพ่อตาว้า้ันกันนะบันนันบันนีบันโนนกลับมาเพื่อนยกหมดเลย แล้วตามมาปอดตาไม่กว้าวเบื่อมาปอดตาเองเพื่อนยังจนหลาบังอยู่เลย แล้วเราเนี่ยเร่อเนี่ยเอาน้ำพึ่งกับมะนาวเร่ออยเวเลยไม่ได้โซดากันนะนี่ไม่เป็นไรน้ำพึ่งมะนาวยังร้อนอยู่ อุ้ยร้อนร้อนร้อนนี่เลยพูดให้เราฟังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาตมาเลยโยแล้วโยมไปดูอาตมาเนี่ยอยู่ติดกับโบสถ์แสน พราะอยู่ติดบทเรียนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ ah. tengok bahagia agama asing agama lain tengok mikir ya tengok ha no ya ta kita ni alhamdulillah alam kita benar lah ala, kita ala, yang betul tapi nak ya agama tengok agama pun kita molek juga ha dia dia tu agak agama lain agama tengok agama Islam molek Ha tu saya ia tak ada Tuhan tak ada buka mata tiga. Kalau Tuhan buka mata tiga, um, hmm, boleh jadi masuk Islam. Nak ya atau orang Islam hak tak ada duk maye be tu oh, boleh boleh kira tak tengok tok ja lagi. No ya atau agama kita molek. Ha orang kita ni masuk sejak sokmo duduk hadap ke tohe sokmo duduk ingat tohe sokmo duduk wa tohe sokmo ha tapi orang kita hak tak maye be tu boleh kira tubuh kita sendiri lah. Sebab gopo boleh tak leh semaya. Sebab gopo boleh tak leh ingat tohe tak leh hadak ke tohe. Gano tak tohe ni lebih saya kepada umat ya semua. Gano kita boleh tinggal dia. Ah tu no ya kata kita kalau apa demo hadok maya dah hadap hadak tohe dah hadok kira-kira dah tu nak ayat tu alhamdulillah kita duduk dengan Tuhan lah ingat Tuhan semata Tuhan belaka ah tu iya hmm, ngaji boleh tu cadu oyak dok wawa tu nak ayat tu buat dia teruk buat dia agama yang persu kita agama hak benar kita ni kena buat lebih molek pada tu lagi ha, tapi dia tengok molek tu alhamdulillah dah lah tengok tu ah agama Islam agama hak benar molek cerak dah hak tu tapi nak ayat kata ada lagi hak hak orang kita hak tak ada semayah tak ada hadak tu hai hak tak ada ingat tu hai tu ha nak buat lagu mana tu we kita mikir-mikir ha mikir kata kita ni nak nak duk lagu mana tak ada tu hai tak ingat tu hai ha tu ha, kita pun kita pun bukan kerana kita nak oyak-oyak kita dengar hak tok ni kita jadi mikir tak ah, gano apa kita ha-, hak tak ada hadap Tuhan, hak tak ada ingat Tuhan tu lagu mana. Hmm. Hmm, kita rasa seke. Ha, kita berasa seke tu berasa-berasa nak berkecek, berasa-berasa nak oyak kepada demo. Ha, tu dia. Nak oyak kepada demo hmm, sebab gapo kita kita diri po kita tu masa dia lah kita pun tak ada dok molek 100% juga tapi kita pakak-pakak pakak-pakak apa pakak-pakak oyak game hari pakak-pakak jadi cuming ha pakak jadi cuming tengok game hari tengok apa bila apa kita tak molek tu kita kita boleh menarik kita boleh hegek dia gilek molek kita hegek dia gilek molek ha kita keluarga kita kita keluarga kita kita pakai hajah-hajah lah Ah ha, tu dekat ni sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi